Tradizionalki, WebDrivek antolatu du fitxategien biltegiratzea nire unitatean. Zerbait, parekatu dezakeguna, ordenagailu bateko diska gogorrarekin edo ordenagailutik atera dezakegun dispositibo batekin, pendrive batekin alegia. Kasu honetan, Googleko zerbitzarietan biltegiratzen du informazioa etxean dugun dispositibo batean izan beharrean. Googleeko kontu profesionalek horrez gain eskaintzen dute unitate partekatuak izenekoak. Unitate horietan gorde ditzakegu departamentu bat, proiektu bat, lan ekipo baten dokumentazioa modu eraginkorrago batean. Oinarrian bien arteko diferentzia ikusia du baimenak ematen diren moduarekin eta jabetzarekin. Oen ikusiko dugu, ohiko karpeta bat, nire unitatean dagoen karpeta bat. Horako karpeta batera sartzen garenean, ezkerrean ikusten dugu fitxatei karpeten zerrenda. Erdian, jabea zein dan. Hirugarren zutabean, data, azken aldatze data eta nork egin zuen aldaketa, eta laugarrenean zenbat okupatzen duen. Hau bakarrik agertzen da Googlekoak ez diren fitxategietan. Adibidez kasu honetan CSV bada eta hor dator. Bideo bat igotzen badugu, hor agertuko zaigu tamaina. Unitate partekatu batera baldin bagoaz, kasu honetan bilot proiektua izenekoa, diferentzia bat antzemango dugu bertan. Hemen, ezkerrean, nire unitatean bezala fitxategien zerrenda dugu. Baina hemen, jabearen tokian, jabearen zutabean ez da ez eragertzen. Arrazoia, unitate partekatuetan, jabeak ez direla pertsonak unitatea bera baizik. Honek, arazo asko zaiesten laguntzen du, pertsona batek erakundea uzten duen momentuan, eta Eh, bere kontua ezabatua izaten denean. Hasiko gara ikusten unitate partekatuen funtzionalitateak eta pizkal gehiago sakonduko dugu diferentzietan. Joango gara unitate partekatuetara, hemen gaina jarriko gara eta eskubiko botoiaz sortuko dugu berri bat. Adibide bezala erabiliko deguna. Unitate partekatu berria eta jarriko diot unitate partekatuen bideoa, adibidez. Sort, behin unitatea sortuta, hau agertuko da. Hemen goian, unitatearen izena, zenbat pertsona, zenbat kide dituen unitateak, orain goz bakarra, neun, neun nik sortu dudalako, hemen jaregin fitzategiak hemen, edo zoritzazu, ona ekarditzakegu fitxategiak nire unitatean ditugunak, edo hemen bertan ere zor dezakegu fitxategi berri bat. Adibidez, testo dokumentu bat. Izen bat jarriko diot, den fitxategia. Egina, hau itxiko dut, eta bueltatuko naiz unitatera. Hor daukat. Hemen, gauza bat, esan beharra dago. Esan dut, fitxategiak ekar ditzakegu launa unitatera, baina karpetekin ez dago zabera gertatzen. Ni guain zaiatzen mandi manaiz, karpeta bat hartzen eta honak hartzen, ez du mugituko, ez du ekarriko. Zein da arrazoia, karpetak mugitzeko unitate partekatuetara administratzaile baimena euki behar dela. Horrek esan nahi du bakarrik gure erakundearen administratzaia izango dela gai karpeta mugitzeko, ez, juten baldin magera administrazio panelera, eta hau, eskatu beharko genioke administrariari, hemen, administratzaiaren funtzioetan, posible da sortzea funtzio berri bat unitate partekatutara karpetak eramateko. Orduan, privilegio hori emango zaizkio funtzio eta hemen asignatu al izango dugu funtzio hori gure erakundeko pertsonei. Adibidez, departamento baten kasuan, leheno nire unitatean egiten zutena, orain hasiko direla unitate partekatu batean egiten, kasu horretan behar bada, departamentu horren buruari, eman behar zaio, administratzaile aukera. Bin ikusita, fitxategiak unitate partekatuetan sartzeko egon daitezken mugak goazen ikustera zebaimenak eman daitezke. Joango gera ona, unitate partekatuen bideoa eskubian duen gezitxonetara eta lehenengoa kudeatu kideak dugu hemen eskubian ere badugu. Hor klik egin eta azial izango gara baimenak ematen. Adibidez, hartuko dut admin, kontu hau, administratzaiarena, eta hemen ikusten dugu agertu dela eduki kudatzaia. Klik egin godet honetan eta hemen agertzen dira eman daitezke bost baimen mailak. Nire unitatean hiru ziren irakurlea, komentatzailea edo iruzkin egilea eta editorea. Hemen, bost dira. Lehenengoa ikuslea. Ikuslea nire unitatean bezala. Pertsona bat ikusiali izango duena, unitate partekatuan dagoen guztia. Iruzkin gila bigarrena, eta kasu horretan, baimen hori ematen badiogu norbaiti, pertsona horrek iruzkinak e-, egin izango ditu, unitate partekatu horretan dauden zitzategietan. Hirugarrena kolaboratzailea eta hau hurbiltzen da editore profilera, baina ez da gauza bera. Kasu honetan gehitu ditzake fitzategiak, bere unitatean zuen fitzategia unitate partekatuan sartu edo sortu sort dezake fitzategi berri bat edo editatu ditzake unitate partekatuan dauden fitzategiak edo zein. Baina, behin gehituta edo behin sortuta, ezin ditu tokiz aldatu unitatearen barruan. Ez da ezabatu ere. Hau hainbat kasuetan abantaia bada, e, nahiko nasketa sortzen direlako kontu hoiekin. Laugarrena, eduki kudeatzaia. Oraindik ez gaude, esan dezagun topean, hola behimen geien gehien dituen pertsonaren pertsonen kasuan, baina euki kudeatzailean ja baditu bestelako ardurak. Berak kolaboratzaile dituen baimenak eukitzeaz gain mugitu ditzake fitzategiak eta ezabatu ditzake. Hala ere, ezin ditu zaborrontzitik kendu, ezin du zaborrontzia ustu eta azkena kudeatzailea. Aurrekoaz gain, berak, baimenak aldatu ditzake, kideak gehitu, kideak kendu, konfigurazio aldatu eta zagarrontzia puztu ere. Hon emango diogu iruzkin gile baimena. Adibidez. Eta guain bi pertsona ditugu hemen. Konfigurazioa zitze egin dut eta ikus dezagun zer da, zertasari naizen. Hemen daukagu unitate partekatuaren ezarpenak. Klik egiten badut, ikusiko dut iru ezarpen ezberdin alda ditzake dela. Lehenengoa, eazo politinikoa erakundetik kanpo partekatzea. Bueno, kaso batzutan, baimendu beharko da, adibidez, hemen daukagu unitate partekatu bat, erabiltzen dana gordetzeko ik, e, eh, publikoa diren ziteak, eta kasu horretan, hemen, egon beharko luke, hemen goian, kanpoan, partekatu eitekela. Hala ere, kasu batzuetan, importantea da, dagoen dokumentazioa ez ateratzea ikastetxetik. Orduan, hau jarriko genioke, eta litzateke posibili izango, kanpoko kontu batekin, ezer partekatzea aplikatu. Bigarrena, ere, ez da gauza bera, zeh, osan kanpoan, eta hemen da, unitatekoak ez diren partaidekin partekatzeko aukera hori. Egon daiteke talde bat, importantea dela mugatzea, erabiltzen den hola informazioa, partekatzea, ekipoan dauden pertsonetara, eta orduan, kasu horretan, jarriko genuke, unitate partekatu honetako kidek bakarrik hasi unitate partekatu honetako fitxategiak. Ezin da partekatu kide ez direnekin. Ziko dugu dagoen bezala, eta irugarrena, deskargatu, kopiatu eta imprimatu. Bigarren hau, aukeratzen badut, irakurle, bueno, irakurle, bai, eh, ikusleak, eta iruzkin egileek ezin izango dute imprimatu, ez da eskargatu, ez da kopiatu ere. Gainerakoek bai, kolaboratzaia direnek bai, baina ikuslek eta iruzkin egileek ez. Hau ere, nire unitateko fitzategiekin egin dezakegu, baina kasu honetan aldaketa hau egiten dugunean hau aplikatzen zaie unitate partekatuko fitxategi guztiei. Ingo aplikatu. Behin ikusita baimenak eta e, konfigurazioa, oazen bueltatzera hemengo menura, eta hemen baditugu beste aukerak, bidali mezu elektroniko bat kidei, erabiliko du Gmail, baina zuzenean hortik bideratuko dugu mezu hori, sarpenak ikusi ditugu, gaia, eta gaia ikusteko zer dan, joango naiz, hola, unitate partekatuetara, eta aukeratuko dut, sareta ikuspegia. Hau da, gaia. Hemen, batzutan erabilidut eh, erabili dut gauza bera, edo da ez duelako laguntzen bereisten, eta guk eh, egin dezakeguna zera da aukeratu Googleek eskaintzen digun irudi bat edo guk gehitu dezakegu personalizatutako irudi bat departamento proiektuarekin zer ikusia duen zer. Izen aldatu dezake administratzaileak, bilatu hemen egin ditzakegu bilaketak unitatearen barruan, eskutatu daiteke ikusi zaborrontzia da. Ba. eta ezabatu unitate partekatua. Grisean agertzen da dokumento bat dagoelako barruan. Ezabatu alizateko utzik egon behar du. Ikus ezagun adibidez hemen daukat beste bat, beste unitate bat, eta honetan mm, uste kolaboratzaia naizela, eta duan kolaboratzaia naizenez, ezin dut aldatu gaia, ezin dut aldatu izena, eta noski ezin dut ezabatu. ¿Mm? Gauza biek ezin ditut. Guazen azkeneko gauza bat egitera, mango dut hemen eskubiko botoia, eta guazen nola partekatu. Kolaboratzaia nahi ez ni partekatu dezaket fitzategia kanpoko norbaitekin. Noski, konfigurazioan hori behin badago. Edo eraukunde eko norbaitekin. Hortan ere, Baimenduta baldin bagaude. Hemen gauza bat esan behar da, fitxategia partekatu dezaket, baina karpetak ezin dira partekatu. Horain hmm? goz behintzat. Iakurri den duen bait, beta, betan dagoela, eta fase hori gainditzean behar bada posible izango dela karpetak partekatzea. Baina orain goz Bukatzeko, suposatu dezagun nahi dugula fitxate honetara sarbidea izan nire unitateko karpeta batetik informazio antolatuta dudan moduaren gatik. Kasu horretan, eskubiko botoiari emanez, aukera dezaket, gehitu lasterbide bat draiben. Nik hori, hor, horri eman da, aukeratuko dut non nahi dudan agertzea, adibidez hemen, karpetan honetan, eta gehitu laster bidea. Orain, karpeta horretara baldin manoa, hemen fitzategi hori hemen ikusi ahal izango dut. Hmm? Naiz eta unitate partekatuan ez ego. Laster bidea da eta horregatik hemen agertzen den ikonoa. Gauza bera, Eh, gertatzen da lan eremuekin. Hemen, lentasunezkoetan, daukagu jesuiteko kontuetan, bakarri dagoen esan dezagun gauzak egiteko modu hau. Lan eremuak, gai batekin zer ikusia duten, fitzategiak eukiditzak egu hor, edo zein tokitan daudela. Azken finan, nolabait, laster bidea baino ez dira. Eta, unitate partekatuetan daudenak hemen ere uki ditzakegu horretarako eskubiko botoia gehitu lan eremu batean eta hemen aukeratuko genuke zein lan eremuan nahi dugu euki. Modu horretan euki ditzakegu gure eguneroko lanean e, fitxategia etara iristeko modu harinagoa. Google Drive buruzko gainerako kontuak aurki daitezke horretarako kanalean sortutako bideoan.